цинктин гидроксидинин амфотердүүлүгүн аныктоо далилдөө жаңы чөкмө болгон цинктин гидроксидине жегич кошуп аралаштырабыз реакциянын натыйжасында эрүүчү туз тетра гидроксид цинкат пайда болот кайрадан цинктин гидроксидине туз кислотасын куябыз биринчидей эле ээрүүчү туз пайда болот бирок цинк туздун катионун пайда кылат